Michał go no, wcześniej w zborze zapowiadał jako spotkanie jak wierzyć w czasie y, Hitlera. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że każdy czas jest trudny i dlatego zmieniłem treść naszego spotkania na wierzyć w każdym czasie. Zresztą Państwo zobaczycie słyszycie y, historię bardzo prostą. Y, gdybyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy w piaskownicy, jako dzieci zaczynamy się chwalić swoimi rodzicami, tak często jest, to musiałbym powiedzieć, że mój tata nie był generałem, nie był policjantem, nie był strażakiem, nie był doktorem, nie był mecenasem, ale był bardzo prostym człowiekiem. Skromnym, cichym, cierpliwym i bardzo kochającym mnie. <clears throat> Nigdy nie dostałem na nie odpowiedzi muszę powiedzieć, że od mamy dostawałem bardzo często. Mimo, że robiłem wiele wstydu mojemu tacie. Opowiem taki epizod. W pierwszej klasie technikum moim nauczycielem z języka polskiego był pan profesor Pytlarz. Wiedział, że jesteśmy adwentystami, po półroczu wezwał mojego tatę, pokazał mu klasówkę i powiedział tak. Panie Sosin, co w tej klasówce brakuje? A klasówka była cała czerwona od podkreśleń y, błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i wszelkich. Cała czerwona klasówka. Tata mówi, Proszę Pana, ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Skończyłem tylko trzy klasy szkoły podstawowej, później przyuczyłem się do zawodu. Kompletnie nie wiem, czego tu brakuje. A Pan Pytlarz dalej ciągnie temat i mówi, Panie Stasiu, Pan jest przecież bardzo inteligentny człowiek, y, wiem o tym i, i niech Pan popatrzy, w kogo tu brakuje. Tata dalej się bronił i mówi. Niestety nie wiem. A pan Pydlarz już bardzo zdenerwowany i mówi Mojżesza, Mojżesza tu brakuje. Przecież to jest Morze Czerwone. Więc myślę, że miał powody, żeby mi <clears throat> lanie spuścić. Jak powiedziałem, mama mi często lanie spuszczała. Nie krzywduję sobie tego, i myślę, że jestem im bardzo wdzięczny za, za wychowanie. Musiał być tata chory z miłości do Jezusa, że podjął decyzję chrztu 3 y, stycznia. Starość to jest też cud, może nie dla wszystkich, ale y, dla osób, które, dla których starość nie jest cudem, no to po prostu mogę powiedzieć sobie tyle, że po prostu, że idźcie do Boga, bo Pan Bóg Wam pokaże, że starość też, też można, można doświadczać cudów i starość jest cudowna, kiedy jest ukryta w Bogu. Kiedy Pan Bóg opiekuje się Tobą, kiedy Pan Bóg jest w Twoim życiu, kiedy pamiętasz o tym, jak cudownie Bóg Ci prowadzi w życiu, kiedy sobie zweryfikujesz swoje życie, doświadczenia, przeżycia, historię i dostrzeżesz w tym wszystkim palec Boże. To jest niesamowite.